geesse kan yeroon dhiiraa qophaa'e yaada Ani maqaan koo abdi Abdiisaan jedhama. argamu godina Shawaa ana ejere, ganda ganda qonnaan bulaa dhaamottuu kan ta'edha. Ogummaan koo ogeessa misooma midhaanii ganda dhaamottuu rat kan hojjedhu. Har'a guyyaa har'aa kana aadde Alamituu Soorii biratti qamadii sararaan muuxannoo isiniif dabarsinaa nu hordofaa. geesse kan yeroo niira qophaa'e yaada goota daakii galaa gootichaa eebbisiitii gaggeessi atoon beektu boo'ichaa hinaafuu lafa dhiira nafe adda boora koo booreen baasa qooda koo qajeelii kaa boora koo boora lugama nyaatu booree baafata malee koo lammiin booreen baatu toonkeerrumaa jiru. maqaan koo aadde alamitu sooritan jedhama anaan itti argamu godina shawaalixaa aanaa ejere ganda dhaamottu tan jedhamu kanan facaase har'a qamadii shararaan muuxannoo argadhee isinirree namni immoo baradhaati koottati isinis muuxannoo kana fudhadhaati itti fayyadama. Adde Lamitu nagaa jirtu? Akkam jirtan? Nagaa keessanii? Nagaa akkam jirtu? Akkamii facaasaa qamadii fajjittu ganaumaan? Qamadii kana facaasaa jira kunoo rabbi galannaa gahu kunoo ganamaati jalqabnee facaasuma qotaa irra. Adda qamadii sararaan facaasuudhaan maaltu sin kakaase guyyaa har'aa kana. Bittinnee sarratti facaasanii sanyiin irree argatanii aramaa irree sanyii kana keessa deemee namatti tolu isa kana. bittinneessuu facaasuuni fi xaa'oon kallattiidhaan waliin argatu sanyiin illee hanga barbaadamu olitti kan fayyadamamu. to'annoo fi hordofii gaggeessuudhaaf illee yookiin aramuudhaaf yookiin dhibeewwan garaagaraa keessa deemnee hordofuudhaaf baay'ee mijataan turre callaa fi callummaan keenya illee hanga barbaadamu argatamaa hin turre kanaaf har'a immoo bu'aa mee sararaan facaasuu mee natti maami. Tasamma shararaan facaasuun kun bu'aa fi faayidaa qaba waan ta'eef guyyaa har'aatitti kanaafan shararaan facaasuu xaa'oo fi sanyiinis wal argata. isaan booda irratti keecha deemee aramuudhaaf irree natti tola waan ta'eef callaa fi oomishaa fi oomishtummaa guddaa gaana kenna waan ta'eef har'a guyyaa har'aatitti isa bu'aa qabu kana filadhee tanan bittinneessuu dhiisee har'a sharara filade jechuudha. Lafa qamadii facaasuuf jettan kana akkamitti adda lamitu? Lafa kana bara darbee fi beekalaan irraa galche qophii isaa qamadii kana facaasuudhaaf gizee sadii qonnee har'a immoo harfaffaa isaatiin sanyii kana facaasuudhaaf lafa kana immoo filadhee akka qamadiin haa ta'u bishaan bakka irra hin ciisne bishaan irra ciisaa miti lafa mijataa ta'e kana qamadiidhaaf guyyaa har'aatitti lafa kana qopheeche. Sirriidha lafti qamadiidhaaf filatamuu qabu lafa bara darbe midhaan dheedhii irraa gale ta'uu qaba. Lafa bishaan hin ciifne yookiin immoo ol ka'iinsi sirrii ta'e ta'uu qaba. Marsaan qonnaasaa yeroo sadii hanga afurii qotamee kan faca'uu qabudha. Kanaaf haalli qophii keessanii fi haalli filannoo keessanii hangi sanyii fi hangi xaa'oon isin qopheeffattan hammamime yaadda. Tasammaa'ii guyyaa har'aatiif qamadii kumtaala tokko xaa'oo gurraacha kumtaala tokko xaa'oo adii kumtaala tokko isa kana kecha kanan har'a qopheesse kana kecha xaa'oo adii kiiloo soddomii sadi gurraachan makee kunoo haala kanaan waliin makee tanan facaasaa sanyii kana digaluu kan jedhamu kumtaala tokko qopheessee maasii kiyya irratti dhiyeechee har'aaf guyyaa har'aatiif taneen jira jechuudha. Eshi sirriidha akkuma isin jettanii lafa hektaara tokkodhaaf qamadiin kan barbaachisu kumtaala tokko xaa'oo yuuriyaan kumtaala tokko xaa'oo NPS boroonii yookiin xaa'oo gurraacha inni isin jettan kumtaala tokko warreen kana keessaa xaa'oon yuuriyaan tokko sadaffaansaa guyyuma facaasaa yookiin guyyuma har'a facaastan kanaa. xaa'oo gurraacha kumtaala tokko sana wajjiniin kan xumuramudha. Kan hafe boodarra erga midhaan biqilee kan faca'udha. Ishi adda lamitu akkaataatti midhaan kun faca'u na agarsiisuu dandeessu? Ee kootti hin deemna sittan agarsiisa. Tasammaa xaa'oo fi qamadii akka itti buusan sittan agarsiisa. Kunoo tasammaa xaa'oon kun shanii hanga torba gadi fagaatee booyii keechatti kuno akkanatti bu'uu qaba. Erga xaa'uuf faca'een booda seentamitira sadii hanga afurii qarqara boo'itirra erga madabaraa keenya facaasneen booda kuno akkanatti qarqara boo'itirra facaasuu qaba. Eshi adde lamitu waan sirrii jettanii e, boo'ii qotiyyoon nu baase keessatti xaa'oon keenya dursee seentimeetira e, shanii hanga torbaa keessa akkasittiin bu'uu qaba. Erga kan akkatti buufnee boodammoo qamadiin keenya yookiin sanyiin keenyi xaa'oo e, buufne irraatii. inni immoo seentimeetira sadii hanga afurii bo'ii keenyarraa akkasi tolsiqee akkaataa kanaan bu'uu qabaa jechuudha. Humna walirraa fageenyi bo'ii keenyaa fi bo'ii lammaffaa qotiyyoon keenyi baasu seentimeetira digdama kan ta'uu qabudha. Xaa'oo fi sanyiin immoo yoo xiqqaate seentimeetira shan walirraa siquu qabaa. Akkaataa kanatti bu'uu qabaa jechuudha. Ishee addalamitu sinii galee amma? Eebaa isee gaariidha naa galee ifaa gaariidha baqqaa naa Geessee kan yeroo niraa qophaa'e yaada goota daakii galaa gootichaa eebbisiitii gaggeessii atoon beektu boo'ichaa inaafuu lafa dhiiraa na fe'adda boora koo booreen baasa qooda koo qajeelii kaa boora koo boora nu nyaatu booree baafata malee koo lammiin booreen baatu e, toonkeerrumaa jiru kotarraa. lafti qamadiidhaaf filannu lafa bara darbe midhaan dheedhii kan irraa gale yoo ta'e fi lafti qophiin lafaa kun immoo marsaa tokkoo hanga sadiitti qophaa'ee marsaa arfaffaadhaaf faca'aadhaaf kan qophaa'udha. Filannoo lafa keenyaas immoo ol ka'iinsi isaa sirrii kan ta'e yookiin bishaan kan hin ciifne ta'uu qaba. Sanyiin nuyi qopheeffannu hektaara tokkoodhaaf kiiloo giraama dhibba tokko yookiin kumtaala tokko xaa'oon xaa'oo NPS Borooniin kumtaala tokko kan qophaa'u qabu xaa'oo yuuriyaan kumtaala tokko kan qophaa'u qabudha. Xaa'oo yuuriyaa kana keessaa guyyaan facaasaa kiiloogiraama 33 yookiin tokko sadaffaansaa guyyaa facaasaa xaa'oo gurraacha yookiin NPS Boroonii waliin waliin makamee kan faca'u yoo ta'u xaa'oon yuuriyaan kanaaf immoo erga midhaan keenya biqilee booda kan irra facaafamu ta'a. Haalli facaasaa keenyas walirraa fageenyi bo'ii fi bo'ii seentimeetira digdamaa gadi fageenyi xaa'oo seentimeetira shanii hanga torbaa yoo ta'u gadi fageenyi sanyii seentimeetira sadii hanga afurii ta'uu qabaa haala kanaan qonna keenyaa fi facaasaa keenya akkaataa kanatti xumuruu qabna jechuudha. qophaa'e iyaada goota aadaa kii galaa gootichaa.